तो कैसे हैं आप लोग ऑलरेडी ऑलरेडी न्यूज न्यूज है है यार आज हम ग्रैनी शुरू करने जा रहे हैं so get ready for that guys भाई ये लौंडा दुनिया का सबसे स्लो लौंडा है मैं सही बता रहा हूँ और आ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना इंशाल्लाह मजा आएगा quality I if your game does not run smoothly then try medium or low quality settings shut up difficulty okay difficulty मैं इजी रखूँगा I mean come on I am not that बफा इतना भी अच्छा गेमर नहीं हूँ जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे लीव दिस हाउस ओके मैं वही कोशिश करने लगा हूँ भाई ये क्या ये oh shit shit shit shit मुझे पता है क्या होने वाला है आ गई अरे बुढ़िया मारेगी का बल्ला तो तूने ऐसे पकड़ रखा है खून से भरा यार अगर ऐसी सिचुएशन में बंदा फंस गया तो क्या हो ओह oh, शिट <laughs> ये क्या था बस नीचे ना देखी आ ओ शिट इसने ये लिए ने मुझे का नजर नहीं आया क्या वो है ओ बढ़िया अरे उसने तो ध्यान ही नहीं दिया चलो इससे बच के Ooh. Oh, may haven't chosen travel. Oh, how do you ठीक है तो सामने क्या है रे बावड़े A few minutes later. ठीक है लगता आ रही है हम्म हम्म हम्म किधर है नहीं नहीं नहीं नहीं गलत गलत रास्ते पे जा रहे हो यू टर्न मारो अरे बाप रे ओ हो हो हो शूट राधिया भैंस की दुम तारीफ Honey? It was at this moment that he knew. He fucked up. oh, <laughs> basket, <laughs> मैंने कहा और वही हो गया मेरे कहने की देर थी चुप चुप बिल्कुल चुप हाँ, हार्ट अटैक दे दिया भाई बुढ़िया तेरी गुद्दी में रखो के मारूंगा बैट में आप मिल जा मुझे तो मेरा मजाक हाँ हाँ मुझे पता है कि ये घर छोड़ना है ये क्या तुम जा रहे हो बंद कर Damn it. This is fucking horrifying. पर से बिजली को क्या हो रहा है Uh, 12 seconds later. Absolutely. वैसे प्रॉब्लम हो क्या तो कैसे बचिया आ गई बुढ़िया ये नीचे ना देख ले चली जा बुढ़िया यहाँ से सीरियसली चली गई चली गई ओ निकलो भाई यहाँ से देखती रह बुढ़िया मैं हाथ तेरे नहीं आने वाला आ गई अरे इसने इसलिए जाल बिछा रखे हैं खुद कैसे बच जाती है ओह यार यहाँ से कुछ था हाँ, तो अरे भाई टेडी मिल गया रे टेडी अरे ओ टेडी टेडी का मैं करूंगा क्या क्या मतलब क्या धड़कन क्यों तेज हो रही है तेरी अबे करना क्या है इसका उर्रे भैंस की दुम अरे मैं छुपू कहां पे और इसकी धड़कन इतनी तेज क्यों हुई है भाई जा रे ओ, ओ, तो यहाँ पे ड्रॉप करो साहब कहाँ है बुढ़िया आवाज तो आ रही है कदमों की कहा गई बुढ़िया ये कहा सही है हसमत बुढ़िया मजाक मत बड़ा मेरा और प्लस रीडिंग पार्ट ठीक है चाहिए हमें कार बैटरी और क्या इंजन पार्ट और पार्ट प्लग इंजन पार्ट और हमें शॉर्ट गन भी चाहिए अब शॉर्ट गन हमें कहाँ से मिलेगी あれだよ、じゃあ行くよ。यार मुझे वापस जाना है यार ओ ओ भाग भाग भाग भाग tomorrow okay let's go चलो इसने यहाँ पे हटा दिया हाँ, क्या डिफरेंट डिफरेंट जगह नहीं जगह तो सही तो यही फिर रही है यार ये मुझे फिर छुपना पड़ेगा Three weeks later. हम्म। Spark plug yes spark plug मिल गया पार्क प्लग लेकर जाए पहले ओए भाग ले बेटे ओए ओ बच गए एक पैडलॉक की भी ढूंढनी है few moments later स्पार्क लग लग गया अब हमें एक आई थिंक यहीं पे यहीं कहीं है वो कार की तो हाँ अभी तो हमने कार की भी ढूंढनी है चलो भाई रोक let's get our car battery and install में क्या था मेरे को नहीं ठीक है हार्ड और शॉर्ट में guys so bad here. Um, यहाँ रख देता हूँ द हेल वो कहाँ गया Many months later. Oh. अरे भाग भाग बंद कर बंद कर हाँ किधर है और हंस रही है रामखोर 12 seconds later. Okay. I need an engine part. Plus car key की तो चाहिए engine part. Engine part कहाँ मिलेगा? सोचना पड़ेगा पेंटिंग यहाँ पे नहीं मुझे पता पेंटिंग का हाँ पेंटिंग का पीस ऊपर है मेरे ख्याल में ऊपर है ऊपर ऊपर है ये ओ oh शिट अबे भाग जल्दी जल्दी जल्दी बेटा बाप रे शूट यार यीशु तो सही रखेंगे आप इंजन पार्ट जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी चल जल्दी चल बंद कर ओ बाप रे इंजन का पार्ट मिल गया यस पर इतना कुछ नहीं होना चाहिए अभी कि अभी तो कीज ढूंढनी है कार की और एक शॉटगन और मत हंस दादी मत हंस प्लीज दुखता है जल्लाद नहीं है ये चलो नीडल रेंच हाँ भी तो टाइट ही टाइट करने हैं यार ये रेंच अब कहा मिलेगा Yeah. नहीं पता कि आ कहाँ से गई चलो चलें अच्छा पेंटिंग का पार्ट पूरा करें देखें क्या होता है पेंटिंग पेंटिंग हाँ हाँ, हाँ। गांधी जी की पेंशन ठीक है गैसोलीन ठीक है उसके लिए चाहिए के लिए चाहिए ठीक हमें ड्रॉप कर देंगे ओ oh, शिट यार ये बस गैसोलीन कैन ना ले जाए ना ना वहां ना जा बुढ़िया वहां तेरा कोई काम नहीं है बुढ़िया अरे पिएगी क्या तेरे काम की नहीं है गैसोलीन कैसे मिलेगा हमको कुछ गिरे ना मुझसे मीट ये कुछ नहीं होगा बॉटम शॉट में मारेगा यार मारेगा लात भी मत मारियो यार okay okay. Are you kidding me? क्या ये कौन सा कमरा hello motherfucker ¡Oh, hombre! Eh, ya peregui. oh shit! Oh damn it! Oh. <laughs> Okay. That was scary as fuck. Serious. So that was it for today, guys. I hope you enjoyed it. और अगर इंजॉय ना भी किया हो तो मुझे नहीं पता बल्ले मारो या हॉकी सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए एक हजार सब्सक्राइबर चाहिए मुझे कर दो यार आई नो तुम कर सकते हो कर दो